eguzkia karen egunde. Eguzkiarekin argia eta belotasuna. Opatiko! eta txikin Zergatik zaude espetxean, ama? Zerba itxarra egin alduzu, aita? Zergatik Juan Marko nahi zain urrun dagoen herri horritara zuri musu bat eman alizateko, ama? Horendik, zama, azela da! Bueno, barduan ustutzen jarraituko dugu. Bueno, banik zuen laguntza behar dut berriz ere, bai. zamaritzen jarraitu behar dugu, bai? Beraz, tira, eutxi hortik, jarri, momento. Eh. Eta honik ea zer dioen nekea. Nekea mm, sentitzen duze, hain luze edita bizitak eta kilometra. Neka izan gura da. Ba, Barruan, zuk hartu eta indar handiarekin bota nahi zure lepura. Basuak ikaskideen jolasa, alaitasuna eta jakiminare izango ditu torretarako pusika gorria. Hala, gorria! Gorria! see you. tuy gian đủ